vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. möda låg under be. Demeure, mais dans le royaume de mon Père. Je vais vous préparer une place.